रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से जानेंगे इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में कुछ बात सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव के उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल थे विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने की भरपूर कोशिश की चौकीदार चोर है से लेकर राफेल घोटाले को उठाने और एयर स्ट्राइक का राजनीतिक उपयोग करने या दुरुपयोग करने की बात जो कही थी वो सारे मुद्दे धाराशाही हो गए आप देखेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभाओं में ये दावा करते थे कि अब की बार 300 पार और सुनामी लहर चल रही है ये चुनाव में नहीं जनता लड़ रही है और वाकई जिस हिसाब से अभी जो परिणाम आ रहे हैं अभी तो कई सीटों के रिजल्ट आना बाकी है देर रात तक पता चलेगा कि कुल कितनी सीटें कौन से दल ने जीती है लेकिन अभी तक का जो रुझान है उससे साफ हो चुका है कि अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी होंगे और 300 से ज़्यादा सीटें अकेले भाजपा को मिल रही है ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि किसी सत्तारूढ़ दल को केंद्र में पहले से ज़्यादा सीटें मिली हो और इतने बड़े पैमाने पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते ये वाकई नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने जिस तरह से हर रोज़ 20 घंटे से ज़्यादा काम किया उसका परिणाम ये हमको देखने को मिल रहा है विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की हालत ये है कि उनके प्रधानमंत्री के पद के दावेदार राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े जब वो चुनाव लड़ रहे थे तभी इस बात का अंदाजा लग गया था कि अमेठी से वो चुनाव हार सकते हैं इसलिए वे वायनाड से भी चुनाव लड़े हालांकि वहां पर वे सर्वाधिक मतों से विजय हो रहे हैं लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि राहुल गांधी कोई करिश्मा आखिर क्यों नहीं कर पाए देश के युवा और महिलाओं ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना माना और नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता साबित हुए जिस तरह से युवाओं ने और नए मतदाताओं ने जो वोट किया है वो नब्बे फीसदी नहीं निन्यानवे फीसदी नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दिया कई लोगों को इस बात से उम्मीद नहीं थी कोई जानकारी भी नहीं थी ना उनको कोई मतलब था कि उनके इलाके में कौन भाजपा का प्रत्याशी है वो तो नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए निकल पड़े थे मतदान केंद्र तक गए और कमल के फूल पर बटन दबा दिया उसका ये परिणाम देखने को मिला और इस चुनाव के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम अपने संगठन और अपने काम के बलबूते पर और ख़ासतौर से इस चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा जो हावी रहा उस मुद्दे पर लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए और परिणाम आपके सामने है इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनमें कई दिग्गज नेताओं को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा है तो उस पर आप क्या कहें निश्चित तौर पे राहुल गांधी की हम बात करते हैं जया प्रदा की बात करते हैं उसके अलावा हम दिग्विजय सिंह की बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं ऐसे कई दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव हार गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हार गए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनाव हार गए ऐसे कई दिग्गज इस बार धाराशाही हो गए और इस बात से ये साबित होता है कि दिग्गज कांग्रेस नेता भी और दिग्गज विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेता भी कहीं न कहीं मोदी की सुनामी लहर का जो है असर उनके परिणाम पर पड़ा और वो नेता समझ नहीं पाए कि आखिर चुनाव किस करवट जा रहा है मध्य प्रदेश के जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर आप क्या कहना मध्य प्रदेश की जहाँ तक हम बात करें तो तीन महीने पहले कमलनाथ सरकार यहाँ बनी और उसके बाद ये लग रहा था कि यहाँ पर आठ दस लोकसभा सीटें आना चाहिए लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर लगातार गलतियां की किसानों के सभी कर्जे माफ नहीं हुए कुछ किसानों के कर्जे माफ हुए लेकिन अधिकतर किसानों की शिकायत थी कि उनके कर्जे माफ नहीं हुए कमलनाथ ये दावा करते रहे कि आचार संहिता रखने के कारण हम किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद हम सबके कर्जे माफ कर देंगे लेकिन वो आ, मुद्दा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ जो राहुल गांधी ने एक नारा दिया था कि हम बहत्तर हजार रुपये साल बेरोजगारों को देंगे उसका असर भी नहीं हुआ इसके साथ साथ कांग्रेस के संगठन में घेरी पेट रखने वाले और कार्यकर्ताओं के बीच में खासतौर से लोकप्रिय रहे दिग्विजय सिंह को एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया वो वहाँ चले गए और उसके बाद अधिकांश समय उन्होंने अपनी सीट पर दिया और आखिरी में जब मध्य प्रदेश की नौ लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करने की बजाय अपने बेटे की डिग्री लेने अमेरिका चले गए और इस तरह से कांग्रेस के नेता अलग थलग हो गए और जो कमलनाथ ने एक धमकी दी थी विधायकों को चेतावनी दी थी मंत्रियों को कहा था कि आपके इलाके से हर हालत में कांग्रेस जीतना चाहिए लेकिन आज के हालत में ये है स्थिति है कि अभी तो 114 विधायकों में से लगभग पिचहत्तर विधायक और मंत्रियों के इलाके में कांग्रेस की बुरी पराजय हुई है और अब कमलनाथ सरकार के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय आ गया है कमलनाथ सरकार को अपना रवैया अपनी पॉलिसी अपना काम करने का तरीका और भी बातें बहुत सारी ऐसी है जो बदलाव करना पड़ेगी अब ये तो समय आने पर पता चलेगा कि कमलनाथ क्या करते हैं अभी तो कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए भाजपा के नेता लग गए हैं और इसके साथ साथ ये दावा किया जा रहा